a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi faremo un altro Italy vs Canada, in realtà questo video, questa idea, me l'ha dato uno dei miei follower, quindi ti ringrazio tanto per l'idea, eh, perché non ci avevo mai pensato, non, cioè in realtà ci avevo pensato ma non ci avevo mai pensato di fare un video, ovvero mi hai chiesto di fare un video sulla moda, di fare un Italy vs Canada riguardo alla moda, eh, e lo faccio con piacere, <laughs> eh, perché um, diciamo che ci sono un po' di cose da dire, non tante però un pochino di cose. Prima cosa è che Ovviamente l'Italia è un paese molto più fashion, ok? Uh, tante cose, eh, in Italia devo dire che la gente ci, ti giudica molto di più quando cammini per strada, cioè eh, ti guardano molto di più, ti squadrano dalla testa ai piedi, tipo cosa stai indossando, se quello tipo l'hai preso tipo hai firmato, se la tua borsa è firmata, se quelle cose, mm, insomma, questo genere di cose ti squadrano molto molto di più, anche per quanto riguarda magari il trucco, uh, vieni molto più squadrato in Italia, cioè se tipo, se, tipo sei senza trucco, cioè la gente ti guarda molto peggio peggio, eh, mentre poi in Canada se ne infischiano altamente. Eh, infatti io ho iniziato a truccarmi seriamente eh, quando forse tipo quando avevo, oddio, due o tre anni fa, mettiamolo due o tre anni fa, ehm, quindi diciamo che spesso quando andavo in giro tipo senza trucco magari entravo in un negozio di trucco Sephora in Italia, questo dico, oh mio Dio, non mi dico le occhiatacce, è una cosa terribile perché basano tutto sul, sul fatto che tipo se, se, non sei truccata e stai entrando in un negozio di trucchi significa che boh, stai entrando solo per guardare così a caso, ma boh, non capisco questa, non capisco questa concezione, ma vabbè. Eh, quindi diciamo che in Italia la gente tende ad essere molto più fashionista, ma è anche vero che in Italia abbiamo le temperature per essere <laughs> fashioniste, perché ho fatto tanti tanti video <laughs> riguardo l'inverno <laughs> ehm, e uno dei, uno dei fatti è che l'inverno è freddo quindi se devi andare in giro, camminare, magari andare a prendere gli autobus o una metro o robe del genere eh, non puoi permetterti eh, di mostrare il tuo lato fashionista lo puoi fare magari durante l'estate, magari i primi mesi dell'autunno assolutamente ma durante l'inverno assolutamente no perché sarai coperto fino a qua con il cappello o col cappuccio, avrai i guanti, avrai comuni. Avete presente tipo le Timberland, che onestamente tanta gente piace ma in realtà sono proprio brutte, eh, oppure le scarponi pure peggio delle Timberland, che magari se trovo un'immagine ve la metterò qua, um, che sono terribili, sono dei scarponi giganti che non, non, non ti puoi neanche vestire <laughs> bene. Quindi spesso tanta gente che lavora magari in ufficio, in dei posti un po' più, più, più chic, eh, solitamente si, si comprano delle comprano delle cose con le quali coprono le scarpe, una specie di, di copriscarpa, non so neanche come chiamarle. È una cosa stranissima che ho visto perché una volta sono andata a una conferenza all'università eh, e quelli che hanno fatto la conferenza avevano tutti i tacchi, però tutte le, cioè, le, le donne avevano i tacchi, i signori avevano delle scarpe, delle scarpe lucide, insomma le scarpe eleganti e avevano tutti <laughs> questi copriscarpe che una volta che sono entrati là le hanno tolte. Questa cosa è, in realtà è geniale ovviamente perché ti aiuta a non sporcarti oppure ti aiuta a non portarti dietro un altro scarpe e cambiarti, insomma. E già da questo punto di vista diciamo che l'inverno non è dalla tua parte in Canada, quindi non puoi sempre vestirti come vuoi. Per esempio, io adesso mi sono abituata alle temperature canadesi onestamente, quindi anche durante l'inverno spesso metto anche la gonna. Uh, però non sempre puoi permetterti di mettergli la gonna, perché spesso pure con i pantaloni crepi di freddo, uh, quindi se metti anche la gonna con delle calze, cioè non sei po'. Um, principalmente <laughs> un canadese in inverno, <laughs> eh, cioè avete presente tipo le sfilate dove fanno vedere queste cose tipo il tra... Ah, oh, ehm, collezione autunno-inverno autunno, questi mini cappottini, robe che tipo li puoi indossare in Italia o in Francia, boh, eh, e poi qua in Canada hai questo aspetto. Quindi diciamo che questa è già una cosa svantaggiosa. Un'altra cosa è che qua la gente diciamo che... Mm, non segue tanto le mode, non segue tanto le tendenze. Ovviamente non dico che tutti siano così perché anche in Italia non tutti seguono le mode, non tutti seguono le tendenze, cioè eh, non, non, sto cercando di generalizzare assolutamente, però lo sapete benissimo che in Italia la gente si veste molto meglio. Una volta che arrivate qua in Canada capirete subito che oh, la gente si veste molto più semplice, non dico che si vestano male, perché non si vestono male, non si vestono da barboni, ma però si vestono in maniera molto più semplice, almeno appariscente, mettiamola così. Um, e questa è una cosa che diciamo a prezzo perché, cioè a me piace vestirmi elegante ma non mi piace tipo, non seguo sempre le ultime mode, va bene? Quindi diciamo che io arrivo con le tendenze, arrivo sempre tardi, <laughs> cioè tipo quando c'è una nuova tendenza io lo, lo scopro tipo 5 mesi dopo forse, <laughs> quindi è una cosa che mi piace tanto perché sono molto più semplici e come ho già detto non ti squadrano dalla testa ai piedi su come sei vestito, su cosa stai indossando, eh, che occhiali hai o che borsa hai o le tue scarpe, insomma la gente se ne frega un po' meno. Infatti anche all'università, mi ricordo che quando andavo all'università c'era gente che veniva in tutto in pigiama direttamente, la gente che abitava sul campus, vi giuro, veniva in pigiama a scuola, in pigiama. Cioè, top, io avrei amato fare questa cosa, ma io non abitavo sul campus, abitavo un po' vicino al campus, tipo 5 minuti, però comunque uscire fuori significava morire, ma siccome l'università c'ha il tunnel, allora la gente veniva tipo direttamente in pigiama con il loro caffè e a mangiarlo. Era bellissimo, adoro cosa sono anche i negozi, infatti in Europa abbiamo tanti negozi tipo Europei per esempio Zara, Spagnolo, abbiamo, abbiamo, un sacco di negozi tipo Mango, abbiamo, insomma ci sono un sacco un sacco di negozi, hai tanta tanta scelta, quindi diciamo che eh, vanno, vanno, tipo nei negozi tipo H&M robe e poi, poi, loro hanno anche i loro negozi tipo Urban Planet e Arden sono dei negozi di qua eh, dove loro fanno queste cose sono, è un po' la moda low cost o, ovviamente io non vado più in quei negozi a comprare cose eh, eccetto rare, eh, eccetto rare volte, rare eccezioni in cui posso andare eh, perché fanno tante cose tipo che sono un po' slutty eh, quindi ehm, diciamo che adesso a comprare meno cose ma di qualità migliore, eh, però quei negozi diciamo che costano molto meno e diciamo che tanti adolescenti se lo possono permettere tranquillamente e sono anche alla moda, ma ovviamente non, non, non sono lo stile di qualcuno che andrebbe a lavorare in ufficio <laughs> onestamente, eh, però eh, diciamo mentre in Italia vediamo tante fotocopie, perché è, vero, una volta che esce una tendenza in Italia la vediamo ovunque, tipo erano uscite in un periodo le scarpe quelle dell'Adidas, quelle proprio brutte, brutte, uh, <laughs> mi dispiace perché, perché a chi piace quelle scarpe non mi piacciono, quelle bianche, strane, insomma non mi piacciono le cose dell'Adidas in generale, erano uscite quelle, tutte ce le avevano tutte le ragazze ce l'avevano, cioè mi ricordo che è stato un boom, le vedevo addosso di tutte le ragazze, oppure i, i cappotti quelli verdi, i parka o come si chiamano, mi ricordo, eh, tutti avevano la stessa giacca, quindi diciamo che in Italia una volta che c'è una tendenza la vedi addosso a un sacco di persone, a proprio un sacco di persone, cioè sono delle fotocopie, eh, mentre qua eh, è raro che tu veda delle persone vestite uguali, sia perché magari vanno in negozi diversi sia perché appunto non seguono tanto le tendenze, le ultime tendenze. Um, ultima cosa che c'è da dire sulla moda, eh, per quanto riguarda appunto l'inverno, eh, perché mi ero dimenticata prima, è il fatto che durante l'inverno se la gente ha delle scarpe di merda, <laughs> detta proprio così, tipo scarponi o roba del genere, è perché eh, sulle strade c'è tanto sale e ci sono tante piccole, mm, come si chiamano, piccole pietricine particolare per non farti morire insomma e quella cosa eh, rovina tantissimo le scarpe tipo il sale rovina tantissimo le scarpe oppure le pietre che ti entrano nelle scarpe insomma una cosa fastidiosissima quindi solitamente la gente cerca di, non, cioè, cerca di spendere per comprarsi delle scarpe buone nel senso che uh, eh, vuoi una cosa di qualità che non si rompa dopo due secondi che duri al freddo, all'inverno, alla pioggia, alla neve uh, però allo stesso tempo non prendono delle cose troppo carine perché appunto uh, un paio di scarpe spesso potresti usarle due inverni e poi le devi cambiare per colpa appunto del sale ed è una cosa tristissima. Un'altra cosa che spesso fanno qua, che questa è proprio moda terribile, <laughs> cioè non è neanche tanto una moda ma è proprio per, per farvi capire quanto quando la, il freddo arriva a essere troppo freddo ehm, e che spesso quando fa tanto tanto freddo, la gente si mette i pantaloni da sci e vanno in giro senza problemi, nessuno li giudica, vanno in giro con pantaloni da sci, non solo per quando vanno a sciare, ma proprio anche nelle città, perché se, se è una giornata ci sono tipo meno 30 gradi, tu devi camminare tanto magari, pure per, cioè perché pure per andare alla fermata dell'autobus ti si congela tutta, ti si congela la vita, ti si congela l'anima. Allora tanta gente mette i pantaloni da sci, quindi se venite in Canada durante l'inverno non meravigliatevi se vedete la gente con i pantaloni da sci in giro, eh, so che non c'entra con la moda, però volevo dirlo concludere devo dire che i canadesi sono molto più semplici nel vestire, eh, giudicano meno, seguono meno le tendenze eh, e spesso anche, anche, è vero che vanno anche tipo per esempio nei negozi dell'usato, comprano tanto, eh, magari non sono tanto i giovani che comprano nei negozi dell'usato, però comunque c'è tanta gente che va nel negozio dell'usato e non è una vergogna perché per loro non è una vergogna, mentre in Italia magari i negozi dell'usato sono visti come del genere qua sono una cosa che tantissimi vanno e comprano le loro cose là senza problemi Bene ragazzi, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se avete altre domande fatemelo sapere perché comunque questa è stata comunque un'idea alla quale non ci avevo neanche pensato, uh, noi ci vediamo alla prossima volta, ciao!